الجلد الثيب الجلد الثيب وردت آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ونسخت جلد الثيب لفظا ولم يعني اللي يتزوج صح في الحديث المتفق عليه جلد لا جلد الذي لم يتزوج البكر كما البكر. يقال الذي لم يتزوج الجلد الجلد الجلد كما ورد في حديث عباده بن الصامت في, في, في الصحيح أما الثيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت آية تتلى في كتاب الله كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فنسخت لفظا ولم تنسخ حكما هذا هذا ما نص عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه علماء الإسلام نحن نخالف أمر أجمع عليه علماء الإسلام